За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Ирчүүд инхүү ярьсан байдгийм аа. За 2020 оны хамгийн сүүлийн дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. Австри улсаас манай төвшөө маань бэлэн байна. За Улаанбаатар хотын Яармгийн дэнжээс манай очроо маань бэлэн болсон байдгийм аа гэж. За тэгээд ерөнхийдөө бол 2020 онд бол бид гурав бас энэ ирчүүд инхүү ярьсан байдгийгаараа бол бас нэлээх сэдвийг сөхөж ярилцлаа. Зарим нэг улсуудч тгсэн хамтдаа бас тэр сэдвийн хүрээнд бас өөрсдийнхөө санал бодлыг солилцлоо, тий. Тэгээд аа би ингээд ерөнхийдөө ингээд юг хараад ирчүүд инхүү ярьсан байгаа сэдвүүдээ ингээд харсан чинь хамгийн их одоо бид гурвын санаа зовж ярьсан сэдвүүд 2020 онд бол яг нөгөө нэг нэгдүгээрт бол хүүхдийн хүчирхийлэл эмэгтэйчүүдийн талаар бид нар бас нэлээ ярьсан байдаг юм байна. Ер нь ирчүүд бид энэ 2020 онд юу ямар сэдв сөхөж юу ярьсан бэ нүг харсан чинь тий тэгэхээр нэг ийм байлаа гэдгийг бол зүгээр статистик өөрийнхөө хувьд статистик мэдээллийг бол хэлэхэд ийм байна гэж за за та хоёр та хоёроор минь сонь сайх юу болов за тий 2020 оныг ер нь яг юу гэж дүгнээд ер нь дуусгах чинь та хоёр хувь хүнийхээ хувьд За 2020 он бол үр бүтээлтэй жил байлаа гэж хэлэхгүй хэлэхгүй гэж байна. <laughs> За. Тийм. Гэтэ ямар ч байсан эх орондоо тийм ээ. Гэртээ бас ирсэн 6 сарын 17-ны гэртээ 6 сарын 17-ны чартер нислэгээр одоо ирсэн. Тэгээд хамгийн том үйл явдал одоо энэ л ах шүү дээ тийм ээ. Том амжилт. Гэртээ ямар ч байсан ирлээ, эх орондоо ирлээ. Тэр нь сайхан байна. Тэрнээс ч тэгээд нам 50 дөө. Аа. Одоо цаг хугацаа чи хурдан өнгөрлөө хийж бүтээсэн чим нэг сүртэй алга тэгэл яах вэ хатуу жил болол одоо дуусчих шиг байна тий дуусчих шиг байна да тий 2020 он э, яг үтэ тэгэл одоо ихэнх хүмүүсийн хувьд их муухай жил байсан бахал та нөгөө нэг э, өвчин зовлон гэдэг тий Надад бол ажгүй байлаа, ололт амжилт ихтэй жил байлаа. Гэр бүлийн тал дээр За тэгээд э, нөгөө нэг э, хамгийн одоо гоё юм чи би нөө хөвлөмл номоо нөгөө муу номоо л хөвлөсөн. Аа. Тэр бол ямар ч байсан 20 ондоо хий гэсэн нэг э, ажил маань боллоо. Гэр бүлийнхаа тал дээр эхнэр өдөө хоёрын хувьд бас амжилттай зөвлөд нилээдгүй байлаа байлаа. Би бол одоо өөрийнхөө хувьд бол 20 оныг нэг муу муугаач гэж бодохгүй л байна. Яг өвчин зовлон гарч байгаа нь муухай боловч манай гэр бүлийн хувьд бол нэг айхтар муу жил бол болсонгүй. Ямар ч байсан бүгдээрээ эрүүл саруул байна, ажил төрөлтэй байна. Тэгэл болж юм болж байна. Одоо 21 онд бас нэг бодсон хэдийн юмнууд байна. Тэд нар маань юу болох нь вэ? 20 онд ямар ч байсан 21 оныхоо юмны одоо эхлэлийн тавьсан гэж хэлэх үү? Аа Аа. маягтай л байцааж энэ та тэгэл бүх юм төлөвлөгөөний дагуу бол 21 он ч гэсэн нэг айтайхан он болчих болов гэж найдаад байна. Аа. Тэгэл одоо тэрний төлөө зүтгэе. Аа. За 20 онд хүртэх ёстой юм а хүртэл дууслаа да бид те. Ёстой хийх ёстой хийх ёстой юм а хийгээд хүртэх ёстой юм а хүртэл дууслаа да. Аа. Би бас нэг нэг талаар их баярлаад байгаа шүү дээ. Энэ өвчин зовлон гарсанд одоо муу ёрол бахалтай одоо тэгэхээр биш. Энэ нөгөө өвчин гарснаар дэлхийн нийтлэрээ хүл хорой тогтоод энэ байгаль бас нэг баг хэмжээгээр ч гэсэн сэргсэн болов гэж хувьдаа бол хараад байгаа юм би одоо энэ жил өвөл энд ч гэсэн бас нилээдгүй хүүтэн байна. Жил ирэх тусам ууланд улаахан болоод исэн. Энэ жил бас л овоо хөөрхөө хүүтэн байна шүү. Аа Тэгээ би тэрэнд нь бас баярлал гам болох хэвээр болдгоороо болж ин доо гэдэг. Энэ тэргээр цас бас ч ихтэй л баг шиг байна. Тэгээд яг байгаль майгал одоо багч гэсэн хэвэндээ орж ивэл бас уул нь биднэрт л сайн хэрэгтэй баг тийм ээ. Яг нөө заавал хүн төрөлхтөн гэдэг хасаа илүү нөгөө нэг байгальд бас нэг хэрэгтэй юм болвоо да энэ их хөл хорионы үеэр том үйлдвэрөө зогсож том үйлдвэр шимээхэд ядчил машины хөдөлгөөн багасснаар нөгөө машинаас ялгаруулж байгаа хий багасна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг агаар тархах хий бас нэг баг хэмжээнд одоо хүн төрлөختөө өөрсднийгөө өгчүүхэн гэдгийг одоо мэдэж авсан болов яасан бол одоо юу гэж бодож байна хоёр. Заадвал чи мэдсэн болов эсвэл бол байж байгаад гарч ирээд дааландаа гэж бодоо. Аа. Харин тийм ээ. Нэрээ наадах чи нэрээ бодож үзэж байгааг юм биш үү? Энд Монгол төрөл айгүй хүүтэрж байгаа дэлхийн уур амьсгалд бидний дэлхийн нийтээр одоо ингээд одоо стоп авсын байдал маань бас дэлхийн уур амьсгалд бас тодорхой хуваар бас нөлөөлж байгаа бах та тий. Энд дээр бас ингээд нөгөө судалгаа хийдэг улсууд бас гаргаж ирэх болвол гэж бодож чинь тий. Э нэлээдгүй хуваар бол би нөлөөлж байгаа болов гэж найдаад байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээд өвлөн сайхан өвл шиг өвл болчоод ивэл одоо бүх юм жам ёсороо явж ийл гэсэн үг үстэй ер нь. Тийм шүү дээ. Аа. Тэгэхгүй бол одоо жилгэр их тусам үүл мүүл гэж өстө гурил байдаг болоод исэн ч та. Өвөл мөн үү гэхдээ. Манайс бацаан багч өстө амар хүүтэн нөгөө сургууль руугаа очихоор сормуус мормуус ингээд цантаж мандцсан оролт моролт чи ингээд цав цагаа юм л явж идэг байсан мэт. Тийш үү. Хөл гар хөлтөөж алчих гал одоо тэгээ сүүлийн жилүүдийн өвлүүд ч тэ тэгээд бас нэр нь л өвөл болохоос шүү дээ нэг худлаа жиндүү тэ нэг жоохон худлаа өвөл болоод ирсэн үү гайгүй юу? Харин тийм ээ. Аа. За за. За 21 он одоо ингээд дутахгүй ирэх гэж байна. 21 оныг юу гэж харж ин та хоёр хувьдаа. Нууц биш бол юу хийх вэ? Тэ? Юу төлөвлөж чинь? Тэгээ бүгдээрээ магадгүй 21 оны сүүлээр ч юм уу. За анх ярьж ирсэн яг тэрийг бол хийцээ эдэргээл тэ. Нэг гоё ам бардан байх гэж билүү тэ. Нэг 21 оныг ер нь юу гэж харж чинь? Биш нэг төрөө жилийн үдийд маань ич чинь бас нэг ингээ яриа суулсан. Ярьж байсан тий. Тэр яриагаа сонсдог байж нэг яг яа юу ч юм. Тэрийн даалгавар ах байсан байсан байсан байш шүү нэр. Тэрийг нэрээ сонсдог байж. 21 онд тэгэл ямар ч гэсэн өвчин зовлон байхгүй болоосаа вакцин гарч ирээсээ тийм ээ Монголд мөр вакцин хурдан орж ирээсээ хийх нэг нь хийлгээ хийхгүй нэг нь тэгээд юу ягаад зөв нэг хийх юм хүсээд ах юм алга. За зүгээр л ерөөсөө нэг юм энгийн амьдралаар тийм ээ ажиллаа хийгээл бүгжрээл тийм ээ оо тэгэл стресстэй ч байна уу стрессгүй ч байна уу ер нь бол тэгэл өвчин зовлонгүй зүгээр нэг юм энгийн юм одоо нормал амьдралдаа буцаж эргэж орохыг л маш их хүсэж чинь л гэж одоо хэлээ тэрнээс биш бол яг айхтар ажил хийнэ тэр төлөвлөөл ингээл юу яахгүй зүгээр сайхан л амьдмаар аа алцаал тийм ээ ааха бужигналдаа л нэг байдаг шүү дээ. Нэг зам дээр нэг хэрүүлэг юу л хийчихэл. Одоо тэр мэрийг ч бас санах юм байна шүү дээ бас. Ааха. Тэгэл яг одоо тийм л байгаасаа л гэж хүсэж чинь да харин удахгүй ахаа 3 4 сараас нэг вакцин гарч ирээд ерөнхийдөө энэ 100 сайхан улсынхаа гой байгальтай хөдөө орон нутгаараа сайхан аяллаа л гэж бодож шүү дээ тий. Ааха. Тэгээ хөдөө яваагүй баг 4 5 жил болчихлоо ч сая 6 сарын 17-нд ирсэн ч гэсэн энэ зам бол бид нар ерөөсөө хөдөө өвч чадаагүй. За нэг л удаа тэрэлж орсон үгүй юу л гэж штэ тий. Тэгэхээр одоо энэ зам ямар ч байсан гэр бүлээрээ сайхан явнаа хөдөө явна. За нөгөө явнаа тий нөгөө одоо манай аавын нутаг, манай өвөөгийн нутаг Ховд аймгийн хэд 90 жил их ч 100 жилийн яг тохиож байгаа юм байлээ. Аа. Өө за. Тий, тэгээ бас мөс сүмийнх нь бас 90 жил гитсэн, 100 жил гитсэн. Аав нэг хальтын ярихаар юу яасан. Яг ингээд аймагч тэр, сумч тэр ерөөсөө яг нэг тэгш он тохиож байгаа юм байлаа. Тэр ерөн сайхан хөдөөр, тий хөдөө орон нутгаараа явна л гэж бодож штэ, тий. Гайхалтай. За. Манайд бас энэ хөвсгөл мөвсгөл увс мувс гэдэгтэй гой гой газрууд байна, зураг шиг газрууд тий. Зурган дээрээс харахаар үнэн гоё юм байл штэ. Аа. Нэг явнаа л гэж би ч бас бодоол ий да. Одоо хин төдий төдий ч гэж яаж мэдэх. Одоо тэгээ 21 он одоо миний зүгээс бол э, бүх гэр бүлүүд эрүүл энх байгаасаа л гэж үсэж байна да. Эрүүл энхэл байвал э, янз бүрийн ажил төлөвлөөд юм уу хийгээд гүйцэтгээд явхад бол нэг саад үшрэл гарахгүй байх л та тий. Айл болгон сайхан илэг бүтээ эрүүл энх байгаасаа одоо тэгээд ийм байх гол үндэс нь бол хүн болгонд өөрт нь гарт нь байна одоо өөрснөө энэ аюултай нөгөө өвчний үеэр эрүүл мэндээ сайн бодож одоо юу гэдгийг тэр өгж байгаа заавар зөвлөгөөний дагуу гараасаа угаах юм уу зайгаа барьдаг юм уу одоо өвчнөд газраа явахгүй байдаг юм уу тэр одоо хүний өвгөнцөө орж ивэл тэгэл эрүүлэг байх байлгүй те тийм штэ Тэгэхгүй тэгээд том толгойлцоо сүулт нь уйлаад одоо яах вэ өнгөрсөн амьдрал болно штэ тийм ээ энийг чараагаад ямар ч нэмрүү авахгүй. Тэгэхээр одоо дор дороо өөрснөө ухамсартай байгаа л чи амьд байх бол чиний асуудал гэдгээ сайн л мэдчил байх хэрэгтэй болов гэж бодоод байна л да. Тэгээд хүний өмнөөс амьдарч байгаа юм шиг очиж өвчин тусчаа тэгээд хүн болгонд хондоод ивэл бас зүйл юм тий. Тэгээд тэгэхээр одоо өрх болгон ирүүл их байгаасаа энэ төр гэж хэлэхгүй юу гэх одоо. <laughs> За за за. Одоо эрүүл ингл байх юм бол одоо эд баялаг юм юм гэдэг чи одоо тэгэл цаанаас ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүнд аривжаал одоо тэр нь их л болох байлгүй дээ. Аа. Сая бас нэг шүлэг өчтөг өнгөсөндөө хоёр аагаар хэлсэн мөрөд төр хэллээ шүү дээ. Тэр анзааруу буюу. За ажил хөдөлмөр хийдэг хүн аривжаа цайхан байх байлгүй тэгэл хэлж байгаа шүү. Аа. Тийм шүү дээ. Хоёул аагаар хэлсэн бүр энэ Гүнээсээ хэлчихэж байгаа. Бүр тэр углуургнаасаа л яваадах шиг байд та тий. Аа, хотоодныхоо мухраас хэлчихэж байгаа юм да. За тэгээд тийм өргөл байна да. 21 онд ном дахиж ном гарах уу? Одоо гарыг л бодоод энэ одоо надад нэг юу байна? Нэг асуудал байна. Ном маань ууланч бэлэн болцоод энэ тэгээд редакторын асуудал байна. Миний хүсэж байгаа редактор бол яг хөө миний үеийнгийн тийм дажгүй номом редакторлдаг хүн байх юм бол л надад уул нэг зүгээр байна. Хэрвээ болдог бол бас юмыг аримтгүй сонсч ивэл надтай холбогдох юм бол бас өөрхөн ярьж хөөрөө те. Аа. Наа цаанууга мэдлцээд гоё ном редакторлах хүн байх юм бол надад хандаасаа л гэж бодож байна нэрэ. Зөв зөв. Одоо энэ хоёр дахь ном дээр нэг жоохон хариуцлагатай байгаад тиймэрхүү ердагт нэвтрийн сайн хийлгэж мэлгээд гаргачвал гаргач хийл гэж би ер нь бодож байгаа шүү 21 он. Гэтэ ерөөс харж л бай. Одоо ч биш нэг нөгөө цаг үеийн байдал ийм сонирн байгаа болохоор бас нэг одоо би гаргаад алын малын ч гэсэн юм яг одоохондоос тийм хүсэл нөгөө жоохон баг болчиход байна л да. Бүхэн 20-нд байх юм бол би ном гаргаад яах вэ тийм. Бүхэн 20-нд байгаа да. Тийм бүхэн нөгөө карантинда байгаад байх юм бол одоо мань ном гаргаад хэцүү болно өстэй. Нүүн баг тэр тусмаа юу юм шүү. Хүмүүс ч өгшөн гарч орж болохгүй нөгөө номын дэлгүүрүүдийн чинь бүгдийг хаацсан юм билээ шүү дээ. Гэхдээ номын чинь хүргэлттэй байгаа. Хүргэлттэй байгаа. Тэгээ 20000 төгрөг явж байгаа юу тий? Тий шүү дээ 20000 төгрөнөөс дээш үнгүй өргөж өгч байгаа. Тий. Хүргэлт нь бол байгаа. Харин номч ярина одоо өстэй хаш. Жиг хашраадаг цаг л байгаа юм шүү. Тий. За тэгвэл алын ичих шүү. Юм ажиллаа болоо. Зөө зөө. Тэгээ 21 онд болохоор хэрвээ энэ нэр өвчин зовлон карантин дээр гайгүй байх юм бол бид гурвын бүр нэг дээрээс хойш л яриад байгаа тий. Төвшөө маань Монголдо ирвэл нэг уулзалт яа гэдэг байгаа шүү дээ тий. Ер нь гайгүй байх юм бол танайхан нэг нэг Монгол руу ер нь зуны цагаар ирье гэдэг байгаа үстэй. Одоо боломж олдох юм бол энэ зүүн явах гэж чадсангүй шүү дээ. Дараа нь нэг явуул явъя гэж бодсон шүү дээ. Түүх мань ганц юм бариад очие. Заачлыг. Өнөө дээ Хоёр шам өгцөө аваад байж гараа. Би нэг ганц юм өгтлөө. Тэгээд нэг очиод уулзсан л. Тэгье. Дээрээ уужсэн хар пивэ хар пивэ. Тэрийг тий тэрийг аваад хүрээдэг. Тэгээд хэрвээ юу яавал бүгдээрээ нэг гоё яг нэг амдаар гэдэг үлээ яг гэдэг гоё уулзалдаа яривал их юм ярих баха гэж бодож байна. Тий. За тэгээд өнөөдөр бол нэг жоохон би нөгөө шинэ жил болж байгаа бас ингээд оны сүүлчийн өдөр болж байгаа учраас тухайн оныхоо 31-нд тий. Тэгтээ шинэ жилийн холбогдлолтой юмнууд яривал яах вэ гэж бодож байна. Тоёрт одоо яг шинэ жилтэй холбоотойгоо дурсамч ч гэдэг юм уу, хогийн явдлууд ч гэдэг юм уу, тий нэг тийм мартагдгүй тэр жилийн нэг шинэ жилээр нэг тэгжээж үлээ гэсэн нэг тийм сонин содын юмнууд юу вэ нөхөө? Сонин э, содын илүү надад шинэ жил гэхээр мандрын үнэртэй гэдэг шүү дээ. Энд чинь олон хүнд бас үнэртэй шүү гамаа. Тий. Тэр одоо яг тийм тэр үед эсвэл юм жоохон баг ховор байсан болохоор тэгж гин үү эсвэл мань бас гайхаад идэв шүү дээ. Эсвэл тэр үеийн мандрын тийм их хүчтэй үнэртэй байсан болов уу байлгүй дээ. Ааха. Аа миний баг насанд юм ховор байсан болохоор тэгдэг бах тий. Тий, ховортой л холбоотой байх бах гэж бодод шүү дээ. Тий. Бид нар бол маш баг их одоо мандринаас гадна тийм хорц үнэртэй юм их баг үнэртгэл байсан баг магадгүй те нэрээ. Тэгээд тэрнээс илүү манай хужаанууд эргэлээ эргэхгүй жоохон их орж ирсэн баг. Дээрэс нь манайд өстой нөгөө шинэ жилээр л баяраар л мандрин идтгэл байсан баг тийм ээ. Өмнө нь бол нэг хайхтар идээд байдаг. Тэрнтэй холбоотой гэж байна. Тэгэл шинэ жил болохоор магадгүй л баг тийм. Одоо бол хүсвэл тэгэл баг төцнөөсөө ороод мандрин аваад идсэн ч одоо болохоор шүү дээ тийм ээ. Тийм шүү дээ. Одоо ч одоо баг өдөр болгол мандрин идчихэж байгаа байлгүй дээ их хүмүүс тийм. Тийм шүү дээ. Авч идэг нөө ширэн дээрээ Джеймс Мэмс тавьчихсан. Тэгээ нэр бодоод ахаар шинэ жил хүүхдийн баяраар л ганцхан тоорт морт иддэг байсан юм шүү. Тийм. Манайх чи нэрээ бараг тэгдэг байсан шахгүй юм байна шүү. Хүүхдийн баяр шинэ жилээр гэхдээ манайс бодолт яг одоо зах зээл мах зээлийн эвгүй тэр одоо юу гэдгийг эдийн засаг хямралтай ч гэдэг юм уу тийм үе мууийг бас би ч одоо эцэг эхийнхаа буйнаар нэг зовлгүй л туулсан санагдаад байдгийн. Карт мартанд одоо картны бараа мараанд ойчруулж талх малх аваад тэгжсэн ч гэсэн ямар ч байсан үлсгүй давсан байгаа юм. Манай аав шир хоёлоо нөө төрийн албаа гэж. Аа. Аа. Тэгж тэр тав хүүхэдтэй айл واخгүй юу? Аа. Мань бас заримдаа боддоо шүү дээ. Одоо би дөрөв хүүхэдтэй ингээл гэрмэр чуугалдаал ингээл байж хад боддоо тийм. Манай аав хоёр яаж бас л ингээл байж исэн бах та гэдэг. Заримдаа ч бас нөгөө нэг хэрүүл шүүгээ ихтгэж хэцүү тэгэхээр л одоо тэр хүнд үеийг тэгээд эцэгийнхээ буйнаар бас хөөхн мэдлгүүлд авцсан байгаа шүү манайхч бол бас төсвийн ажилтан байсан болоод тэгсэн үү яасан мэдхгүй одоо тэгээд манайс заримдаа тэрийг бодоод идэв шүү дээ 5-5 хүүхэдтэй тэр хэцүү цаг үед чинь тэгээ хүүхдүүд нь тэрсэх нь те тэгэхээр чи яг нөгөө нэг хүүхдийн нэг ихээддэг үе хүрэл ирэхээр би чинь дүүтэйгээ эхтэй дүүтэй чинь 1.5 ойролцоогоор 1.5 жилийн зайтай байхгүй. Ааха. Тэгэхээр л манай хоёр чинь зэрэг идээд эхэлнэ үстэй. Тэгэн штэ. Тэгэн штэ. Тий, тэгээ яг зэрэг идээд эхэлсэн үе нь яг хэцүү цаг үе байсан байгаа байхгүй юу? Өсвөр наснд шилжилтийн наснд очоод. Ааха. Тэгэхэд л тэр үед л бас л тэгэл өсөхгүй хүн шиг тэгэл бас л том болгоцсон байна гэхээр бас ээж хоёроо их мундаг байсан байна л гэж л заримдаа бодоод ий тийм би. Аа. Зөв зөв. За тэгээд шинэ жилийн нөгөө нэг сэдвийн картын бараа руу баг авч иж байсан яа. За Чи гоё гоё дурсамж ярил та. Та хоёр одоо хээ уучка та хоёр гоё тэмдэглэжсэн шинэ жил ч юм уу нэг гоё дурсамж сонсомоор ах чи карт руу оруулаад. Харин тийм л оо дуусан гэдэг чи одоо За чи бодсон байх юм уу? А за за. Болохгүй дурсаж ороод ирсэн гэдэг. Нэг юм байна. За. Яа очроод бэлэн байгаад очроо ярьж байх юм. Өөртөө холбоотой нэг. За. За тийх. Надад надад бол бэлэн байна. Надад би хоёр юмны талаар ярмаа санагдчихлаа. За. За эхнийх нь болохоор төвшөө мэднэ дээ би чи нэг гидс муутай гэж тийм ээ. Аа. Яа арай тэрийг ярих гэж байгаа биш үү? Биш ээ тэр чинь шинэ жилээр биш шүү дээ. Аа 2010 2010 он гэтээ юу найдлахын заяа. 2010 он би ч нөгөө хятадд дайланд оюутан байсан. Аа. Тэгэл яг 31-ний орой болол бөөндөө цуглараал ингээл тэр Монгол оюутнууд бүгдээрээ нэг юм солонгос хоолны газар цуглараал он гарна гэж гаргаж байгаа байхгүй юу? А танаа сургуулийн монгол оюутнууд юм уу? Тий, манай сургуулийн Монгол оюутан. Аа, чи нэг ойролцоогоор нэг 20 30-аад 20 30-аад хүүхдүүд байсан баггүй юу? Тэгээ яг санаж байна 2010 онд баггүй. Тэгээ яг он гарах мөчөд миний гид зүвдээд. <laughs> За. Тэгээд нойл дотор авч яагаад лон гарах гарч ирсэн юм байдгийг. <laughs> Жорлон доо. <laughs> Жорлон дотор тэгээд хүмүүс нэг тийж ярьдаг шнэ. За оноо яг хаана гаргасан те. Аа. Тэр жил ч ингээд тэнд байдаг гэл нэг яар үн ч юм уу худлаач юм шиг ярьдаг шүү дээ. Тэгэл баарнд гаргачлахгүй тэг юм бол тэр жил чинь ингээ баарнд байна ч гэдэг юм уу сохтуу гаргачлахгүй тэр жил чинь ингээ сохтуу байна ч гэдэг юм уу тэгээд бид 2010 онд 2010 онд 0-д гаргаад гэхдээ нэг бас нэг 0-оос нэг ч салаагүй бас нэг ч юу ягаагүй л 10 оныг дуусгач 11 оныг дуусгач ирсэн өө зэ зэ зэ тий аа хоёрдугаар гэх юм бол энэ бас их юу манай ихнэр яг солиуд харж байгаад хүслээ шимдэг байхгүй юу? Аа за. 12 сарын одоо 31-нд яг он солигдох мөчид тэгээд хүслээ шивнээд хизээч тэр хүслээ хүнд хилдэггүй те. Аа. Тэгээд тэр нь жил болгон биелдэг гэдэг байхгүй юу? Па. За. Тий. Тий. Тэгээд бид хоёр ч одоо 7 8 жил одоо суугаа 7 8 жил. За баг тий 7 8 жил болчихлоо шүү дээ. Тэгэд нэг эхний 2 жил 3 дахь жилдээс биш нэг итгэдэггүй байж байгаа нэг 4 5 дахь жилдээс би бас хүслээ шимдэг болцсон юм. Алтны дэрэгдэхгүй шаарлна. Гэтэ яг үннийг хэлэхэд би нөгөө хүслээ шивнээ тухайн үедээ шивжээд нэг дараа сарын дараа мартчихдаг хгүй юу шивнэлээ. <laughs> Манай манай хүн бол бүр нэг бүр хар багаасаа тэгээ явцсан учраас хэзээ ч тэр жилийнхэн хүслийг ерөөсөө мартдаггүй. Тэгэл яг л ингээд одоо юу гэдэг нь 31 одоо ингээ маргааш хүслээ шинэх бол өнөөдөр боддог ч юм уу те түрүү жилийн үдэд би ингээ шивнэжсэн миний бүх юм биэлсэн байна да гэж боддог нэг тийм аа хов хүний тийм соёл байжгаад ёс соёл байжгаад одоо ингээ гэр бүлийн одоо юу бос юм да гэж одоо маргааш бас хүслээ шивнэндээ салют харангаа чи тэгээд юугээ бэлдсэн нөө өөрийнхөө шивнэх хүслээ одоо би бүр цаасан дээр бичиж гэж бодож байгаа. Аа за за за. Бичээд тэгээд ёлк ёлктойгоо зүг хамт хураачи гэж бодож байгаа байхгүй юу? Аа за. Тэгээд дараа жилийн үдит чинь нөгөө юугаа ёлко гаргаж ирнэ шүү дээ. Загсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь гараад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр яг биелсэн байна уу, биелээгүй байна гэдэг үзэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй би яг мартчихдаг байхгүй юу? Аа нэрээ наадах чи айгүй гоё юм биш. Нэрээ тэгчмээр юм бэ, тэ? Ёлктойгоо тэгээд хураачмаар юм байна шүү дээ. Тэ хураагаад хураагаад тэгэл дараа жилийн үдэд гаргаж ирэл нэг уншаал нэг а би хэлсэн байна билэг байна гэдэг л бас тийм нэг юу байгаад байгаа маа. Манай хүн бол яг яалт чинь олон жил бүр хар багаасаа хүүхдээсээ тэгээ явцсан болохоор тэр нь ерөөсөө санаанаас нь гардаг хүн. Тэгээд ажил энэ урлагийнх нь ч нэг муухай ой тогтол сайтай шүү дээ нэг <laughs> баах нэг жүжигэн юм зөм цээжж мээжж киноны юу яасаар агаад үнэн ой тогтол сайтай шүү дээ. Мар титэн сарын титэн титэн цагаас чи тэгэж хэлжсэн юм аа хэлэх нь холгүй байгаа юм чи. Ааха. За за ямар сони нэрэ наа чи гоё гоё ID өглөө нэрэ. За. За төвшөө санснаа. Оо би би чураг хүслээ шивэндэг юм уу юм бодоод байж байна. Нэрэ гоё юм байна. Ааха. Ясканда хэвээ дэшээ татчих хүн хүрэхгүй дээ л гэж бодоод. Ааха. Өө баларсан юм анаа чи. Яринд нь олцсон сууж. Тэр чи юм а яриа ярих шүү. Мань бодож л бай. Аа. За надад ч одоо яг бас ингээд шин жилтэй холбоотой сонин содон гэх юм бол сая хэнийг сургууль ярьсан чи яг нөгөө хамгийн их сонин бас шин жил гарч ирсэн бас солонгос сургууль нөгөө сурж ах үедээ хамгийн анхныхаа очисон жилээ. Яг 31-ний орой. Өмнө нь одоо дандаа Монгол байж ах хугацаанд одоо нөгөө шинэ жилийн 31-ний орой олвол ингээл амар үл хөдөлгөөнтэй гэр бүлтэйг айгу гоё байдаг байсан. Тэгээ яг анхны нөгөө солонгост яг очисон жил солонгосчууд яг 31-нийг бол нэг тийм сүртэй юу яадгүй штэ. Одоо Christmas гэдэг. Christmas л мундаг тэмдэглэждэг бол бас яг 31 он солигдоход бол тоодгүй байхгүй. Тэгээд би яг 31-ний орой нэг найзтайгаа за арайчтай гэдэг. Тэгээ би дэлгүүрийн гадаа бит хоёр байж исэн хоёулахна байж ахаар айгу утгагүй юм а. Ядаж нэг олон хүнтэй газар очивол яасын ингээд. Тэгээ олон хүнтэй газар игээд хамгийн их хүн цугуулсан нэгэ дэлгүүрийн гадааг он гаргаж ирсэн. Тэгээ дэлгүүрийн гадаа хоёулахна шампансыг буудуулаад тэргээр явж ирсэн дэлгүүр өсчээс уусвал гайхаж битэрийг харж мараад нэг мэдрэл буута нэг хоёр Аз од нэг дэлгүүрийн гадаа шампансыг буудуулаад хоёулахна хөөрж ууж муугаад Тэгээ тэр тэр их сонин санагдчихсэн. Мм. Тий. Тэр их сонирн байлаа гэж. За. А манайс ихнэртэйгээ анх нийлчээд нэрэ гудамжинд нэг он гаргацсан юм биш үү? Гадмын дойжгаад хоёлаа нэг хамаатны ахыхаас нь хөгжим аваад ирээгээд он гарахаас өмнө хөгжим аваад ирээ гэж явж байгаа. Тэгээ хөгжим авцсан явж байгаад амжилгүй цэцэрлэгийн саатан дотор явж байгаад он гаргацсан биш нэрэ. Тэр бас сонирхол. Тэгж нэрэ гудамжинд ямар ч бүр юугүй ёслол төгөлдөр байдалгүй нэг онгаргасан юм байна. Тэгжл нэрээ би одоо хүртэл анх удаага тэгж нэг тэнэг он гаргасан юм байна. <laughs> Хамгийн сонио он гаргаж ирсэн юм. Тийм, бусдаар бол тэгэл яг гэртээ бэлэн байдалтай нөгөө цагаа үлээгээл байж идэг ш. Та тэгж он гаргадаг уу цагаа үлээж агаал шампаас буудуулаад Тэг юм орс школ ах шиг байна тийм ээ. Тийм. Тийм л ах. Тий, орс школ. Манайхан чинь бас яг өг нь бол Э, цагаан сараар чинь бид нар бас яг одоо юу болоод байгаа шүү дээ. Одоо Ази югээрээ олдвол те. Цагаан сар өнгөрж иж одоо баг он солигдно. Одоо ямар жил ирнэ ч гэдгийг. Одоо ер нь ямар жил ирэх үлээ. Тий, тэгээ одоо өгөр жилтнүүдийн жил нь орно шүү дээ. Сууж мод сууж байгаа газар мадраасаа харахгүй бол буруу зүрийн өмдөр суусан байх вэ. Эрдний зүйлээ бөөжөөд байдаг. Оо Наа чи хулганы дор шүү. Ирүү цагаан хулганы дараа эвэр сүүл нь тэнцүүхэн байдаг гэл тэгэл. А тийм шүү дээ. Эвэр сүүл нь тэнцүүхэн байдаг гэсэндээ тээ. Үхэр хоёр жилээ гэдэг. За. Үхэр хоёр жилээ. Чи нэг гитардад наадхаа гоё дуулаадах гэж өгшөө. Цагаан сараар манчаа сурчаад дуул хий заа ёо. Бүгднийг наа. Би гэхдээ ер нь бол бүгдийг мэднэ. 12 жилийн хууч бас гоё шүү дээ. Тэгээ жоохон сар ер нь бол бүгднийг мэднэ. Цэдэлж ирсэн. Аа. Аа. За шинэ жилээр сонин бэлэг авч ясан тохиолдол байгаа юу? Тэрийг нэгдүгürt асуумаар байна. А хоёрдугаарт би одоо л надад бэлэг өгдөг нь бол айгүй ховор болцсон байхгүй юу? Тэгээ тоолд одоо ер нь бас бэлэг хүн өгж байна уу? Эсвэл ер нь тэр бэлэг өгдөг юм нь хэдийгээр дууссан бэ? Ер хэд хүрээлж ер нь бэлэг авахаа болсон бэ? Оо бэлэг тэгэл үргэлжлээл ийдэг юм санагдаад. Ээж бол өгөөл өгдөг шүү дээ. Одоо маргааш бидэд бас ээж аавд очин тэгэл бэлгээ авах гэж. Бэлгтэй жоох илгүүдээ. Аа. Тэ? Ямар ч юмсэн өгөөл ийм тэгэл манайх чинь нэг айлаас гуруулаа дээрээ би ихчтэй доороо дүүтэй. Тэгээ бид гурав чи өөрөөр ин гэсэн нэг аимстай. Тэр аимстайгаа нэг аимс өөлгчдөг. Оо за. Тэгэл тэрийг тий бас яг л тэгж айгүй олон жил явсан шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр аимсуудаа бид нөр өөрсдөө ойсон. Аимсан дээр их нэрнүүдээ бас бүгднийг өөрсдөө ингэж хатгаж нэрээ биччихсэн. Тэгэл Тэгээд манайх чинь одоо боддгийм а яг хуу э, бид эдийн бид гурийн нэг гацуур байдаг байсан. Оросоос л авчирч исэн баг дээр үед. Одоо манай хамаатны ах руу шилжсэн сурагтай. Тэр их их гоё гацуур байдаг байсан. Одоо тэр одоо тэрийг би болж үл хармаар санагдаад байдгийн тэрэн дээр өлгөж исэн нэг юм хэврэхээ нэг орс бас нэг юм тоглоом байдаг байсан. Жохон хүрээгүй л хагарчдаг тийм ээ. Тэрийг сүүлд их бит хоёр яг тэр тоглоомоо яг хувааж авч ирсэн байхгүй. Хоёр хоёр салгаж хувааж авсан. Гэтэ одоо яг миний салгаж авсан тоглоом одоо баг хаа нэг бол сайн бас мэдхгүй л аваад байна. Энэ жил шинэ гацуур авсан, шинэ юу авсан тэгэл нөгөө юунууд одоо бодвол нөө лагерийн контейнер дотор л явж идэг л баг та. Тэгээ одоо шинэ одоо бэлэг гой бэлэг авч ирсэн гэхээр яг ч одоо санахгүй байна бас. Бүр хамгийн тултай тухайн үед яг заавал аав ээжсэн шүү. Өөр усудаас ч юм уу яг шинэ жилийн бэлэг гэд авч ирсэн. Сонин бэлэгч гэдэг юм уу. Өөр өөр хүнээс ч бол өста авч үзээгүй. Ер нь бол аав ээжсэл авч ирсэн баг. Тэгээ бид нар чинь ингэдэг байсан нөгөө хүүхэд тогс нөгөө улаан амьс улаан амьсан дотор бид нар чинь өвлийн өвгөн дотор захиагаа бичээд. Аа. Э чимэрхүү. Өвлийн өвгөн дотор бид нар захиагаа бичээд тэгээд тэр амьс руугаа хийчдэг байсан багхгүй юу? Цараа муха баг. За за тийм. Тийм би нэг пэйж миний хүч. Гарч ирсэн. Хатаарай. Тэгээд э, тэрийг ээж аав тэр чинь нөгөө ёлко зассан өдрөө захиагаа хийдэг байсан байхгүй. Тэгэхээр чи нэг 10-аад хоногийн өмнө ёлко засдаг байсан шүү дээ. Аа. Тэгээд ээж аав яг хуу тэр захаануудын нэг орой унтсан хаагаар уншиж үзээл тэгэл яг тэр тухайн бэлгэнд бэлддэг байсан байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн үедэд ямар бэлэг авмаар байсан тэр л эртгэл байсан байгаа юм. Тэрнээс ш яг бүр ингээд юу яасан юм бэ? Яг гоё бэлэг санаанд орохгүй л байна. Оо танаач тэгвэл аимс маимсаа өөртөө ингээд оюулаад ингээд өөртөө шинэ жилд ёстой ач холбогдол өгж баярлдаг байсан биз дээ бүр багаасаа тий. Чи тий ачаал тэгээ дээрэс нь уучлаарай ахад нэг нэмээ нэмээд хэлчихэ. Манай ээжи хамгийн баг дүү шинэ жил хийдэг байхгүй юм. Аа одоо юу гэдэг цагаан сарыг бол нэг томууд хийдэн шүү дээ тийм ээ. Тэнгүүд нь ээж ээжийн талаас болохоор хамгийн баг охин нь болохоор шинэ жилийг яг хийдэг байхгүй. Тэгээд хамаатныхаа бүх жоох хүүхдүүдийг гэртээ авчиржаад тэгээд шинэ жилийн гоё ингээд тоглоод тийм ээ. Тэгээд бүгдэнд нь бэлэг өгөөд юм гаргадаг. Тэр мөрч бас их гой санагддаг. Тэдний доцоод маа жүжээ гэж ярьдаг юм л та. Жүжээгэнд очих айгүй гой байдаг байсан байхгүй юу. Тэгээд тэнд болохоор ээж аваад ирэхгүй. Зөвхөн хүүхдүүд л орж ирдэг. Ээж аваад нөө буулгачаал яваад өгдөг ч юм уу те. Тэгэл тэгэл тэднийд чинь ингээд бүтэн өдөржингөө бууж игнэлдэл ёстой л нөгөө мандрин, кола, торт, нийс салаад шарсан дахиа. Тэрийг мартаж болохгүй шалсан дахиа аннастаа шалсан дахиагаа идээл тэгэл бүгдээрээ билег аваад орой 4 5-ийн алдад харьдаг байсан. Тэр тэр уламжлал одоо бол байхгүй болцсон юм шиг байлээ. Ааха. Тий. Тэрийг харин тэрийг харин би бас жоохон сэргээд юм уу гэж бас ер нь бол бодоод байгаа. Ааха. Эхнэр би төр ярьжгаад том хүн байхгүй. Дандаа хүүхдүүд. Одоо хамаатны хүүхдүүд л хүүхдүүд л. Тэгээд гоё хөтөлбөр зохиогоод гоё ингээд нэг өдрийг хамтдаа өнгөрөөдөг. Тэрийг бас сэргээд юм гэж бодож. Тэр бас ингээд ерөөсөө санаанаас гардаг баг. Э, шинэ жил гэхээр л одоо манай жүжигийн юу жагаах жүжиг хоёрын ингээд юу санаанд ордог байсан. Оо ямар гоё юм бэ. Маш өстой гоё төсвөр төвчээр шаардсан юм байна. Одоо бүгд нэг дур бүжиг харч бас. Жүүжаач бас л төвчээртэй хүн байш шүү чинь. Тий. Тэгээд үнтэй зайтай бүх юма дээш нь тавина шүү. Харж болох юм байна. Бүх юм цэцэг мэцэг сүмдэр бүмнэр бүгднгийн дээш нь тавиад тэгээд тэнд чи өдөр чинь зүгээр бүтэн өдөр чингөл юу яадаг байсан юм. Тэгвэл одоо том жижиг бахан нээсэн хөвгдүүлж яста хүрхгүй газаргүй бужигнуулна шүү дээ. Тийм бэ. Аална аална. Биш танаа гэр бүлийн наад уламжилт чи ямар гоё юм бэ те? Айлын баг нь шин жилээрээ ёстой гоё юм байна. Тий хамаатныхаа бүх хүүхдүүдэд баярлдаг. Баярлуул чинь аа тэгээд айлын хамгийн том нь бол хайштай том дээр бүгдээрээ очиж зоологдог юм чи том нь тэр цагаан сараа зохион байгуулдаг тий. Тий, тий. Танаар чи айгуу гоё тийм зохион байгуулалтанд айгуу гоё ордог ийм юу гэр бүл юм биш үү? Тэ? Нөгөө өвөө чинь манай өвөө чинь э, одоо нөгөө эрхүүгийн консул байсан байхгүй. Аа. Тэгэхээр бас нөгөө айгүй ор шишголтой. Ерөнхийдөө бол бүгдээрээ ингээ орсоор ингээ дамжцгаацсан болохоор энэ шинэ жил гэдэг бас баярыг бас айгүй тийм өргөн тэмдэлтэлтэй одоо яг үннийг хэлэхэд жоохон байцсан байлээ. Аа. Одоо өвөө насураат ч гэсэн бас нэлээд удцсан. Тэгээ ер нь жоохон мартагдсан. Ер нь жүжигэрүү ярина нэг тэгж байгаа. Тэгээч. <laughs> Тэ. Та нэг уламжлалаа сэргийгэж чадахгүй бол би ингээд юу яая авч үлдээ. Та нэг ихээ шилжүүлээч. Авч үлдээ. Тэ. Тэ ярина. Наа чи тэгвэл нэрээ зүгээр л юм байна. Хамаатан садны хүүхдүүд ойр өсөөд тэ. Тэ харин. Баяраар би винтага уулзаа, бахтуунар би винага мэдээд ойрхон байж байвал зүгээр л юм байна да. Харин За төвшөө. Тий. Төвшөөгийн хувьд хөө. За төвшөөч тэгээд одоо шинэ жилээр бэлэг авсаа авсаа одоо сургуульд байх чинь сургуулийн юм юмд ороод нэг бэлэг авдаг шин. Ааха. За тэгж авчила би бас нэг ом ом болж исэн санагдаад байна. Нэг шинэ ом болоод, хуучин ом болоод тий. Тий. Ааха Тэгээд нэг нэрээ аль нөгөөх нь явж юм аваад нэг тимд орж авч ийлаа. Аа. За тэгээд ээж аваас авч ийлаа. Э, Тэгээ 10 мар төгслөөч. За баг 6 7 дугаар анги хүртлээр бэлдэг аваа. Тэгээд тэрнээс оч томроод тэгээд авч авах болцсон бохоо. Би ч нөө хипхоп хипхоп руу ороод Ааха. Юм бэлэг бэлэгтэй матлаа болоо биз. Сайн санагдахгүй л байна. Ааха. Тэгжээд одоо бол ихнэрээсээ бэлэг авж гин, хадмуудаасаа бэлэг авж гин, ээжээсээ авж гин. Одоо тэгээд өөрч бэлэг өгж байгаа хүн алгадуу. Манай ихнэр их сайн хүмүүжлэлтэй сайн бэлэг өгдөг. За. Аа. Тэг хадмууд өгдөг. Ааха. За тэгэл мань нэг тийм л бэлэг авдаг л хүн байна да. Одоо тэгээд одоо ч тэгээд авахаасаа илүү өөрөө өгөх хэрэгтэй л болоод байна л да хүүхдүүдтэй. Тийм тий. Тэгээд тэгэл он төгхөөд ирэхээр нөгөө ихнэр сайн судалгаа хийцэн байдгийг. Ааха. За тэр нэг тийм юм аавна гэж яриад байгаа шүү. Энэ ийм юм аавна гэдэг байгаа. Эн чинь бас их сони юм байна шүү. Эхтэй хүн ч юм уу эсвэл би ч юм уу тэгээд тийм юм умыг нэг юу яахгүй мэн үү. Ашиглахгүй л байдгүй юм байна. Би ч нөгөө нэг тэр мэрэнд нэг сатарахгүй тэгээд малтцсан явж байна. Аа. Тэгээд он төхөөл ирэхээр л ихнэр ярахаар л гинт санаж байгаа юм шиг. Хөөш одоо нөгөө нэг бэлэг мэлэг яан шүү мааш шүү гэх тэр нэрээ бэлэг тэгэн штэ гэл. Аа. Тэгээд за одоо юу яах вэ гэхээр ашгүй манай хүн бүгдийн нарийн сайхан судлаа тавьсан байтг. Аа. За одоо тэр баг хэдэн сарын тэдэнд нэг тим авахысаа гэж ярьж исэн тэр тэгж ярьж исэн гэж Тэгэл мань тэрийг нь дагуулаа. За тэгвэл тэрийг нь тэгээд тэгээд авчиё. Энийг нь ингээд ингээд авчиё гэл. Аа. Одоо тэр энэ нөгөө дэлгүүр оршоо хаацсан ч гэсэн нөгөө онлайн худалдаа гэж нэг айтайх юм байна тий. Тий. Тэгээд одоо тэр чинь бас асуудалтай байна. Тэгээд уулын захиалах нь э, гарч орохгүй амар боловч нөгөө бэлгэн ирэхээр тэрийг нь худалгаагаасаа хуурж нууж муудаг нэг тим юм бас байх шиг. Аа. Тий одоохондоо тэгэл эхнэр л тэрийг их сайн зохион байгуулж тэгж бэлэг бэлдэж ин да. Мань одоо бас нэг би гой авсан гой бэлэг гэхээр дандаа идэж уух юм л авч исэн болов гэж бодогдоод ах юм хүүхэд байхад. Ааха. Тэгэхээр нөгөө нэг жил болгоны бэлгэл гоё л байсан байлгүй дээ. Тэгэхэд ч нөгөө байнга нэг хит тийм гоё гоё юм идээд ах юм биш тэгэл. Тийш үү тий. Бэлгээ хадгалж идэх гэдэг чинь асаан байлаа да. <laughs> Манайс нөгөө тав хүүхэдтэй айл болохоор хадгалаад нөгөө дөрвий чинь ард нь бэлгээ авч үлдээж гайхуулж идэнэ гэдэг чинь бас асуудал байна шүү дээ. Аа. Нэр хамгийн хурдан идсэн хүн бол тэгэл баяргүй болно шүү дээ жинка. Аа. Дараа нь хүний бэлгнээс жоохон гордох маягтай. Тэгэхгүй хамгийн сүүлд нь аваад үлдчих юм бол тэнд чинь нөгөө хэд чинь жинка харцаараа хөдөлгөн өстэй. Тэр их тэгдэггүй тэрнээсээ жоох нэг өгнө. Аа. Тиймэрхүү юм байсан санагдчих шүү. Зүг зүг зүг. Би нөгөө юуг амар их одоо яг ингээд сансач нөгөө Tetris байдаг байсан шүү дээ ингээд нэг хятадтай нэг иймэрхүү өндөртэй ингээд нэг тоглоод байдаг байсан. Тэрийг нэг бэлгэнд авч яснаа санджи. Тэр өст айгүй бүр чихтэх их баярлж иж үлээ. Тэгээ тэрийг амар нандинж бүү яаж иж үлээ. Tetris авч ирсэн нэг цагаан хар мар эдрийгэ гардаг байсан шүү дээ тий. Оо янз бүр Tetris-ээ эвлэгчээд хажуу айл руу орж Tetris Metris-ийг тоглодог байлаа шүү. Хэлгүй байх уу? Тэр өстой гоё. Хожаа компьютер штэ амар болдгоо штэ. Манайх чи бүр гэр бүлэрээ мүлээрээ хажуу айл майлтаа орж байгаад нөө хоёр баг мог болоод аав ээж цугтаа мохтаа үздэг байлаа штэ шинхэ. Тийм бүр багаараа тоглож байдаг тий. Танкиг. Аа танкич өстө баг болж байгаа л үздэг байсан тий. Тэр тоглоом моглоом одоо энэ буцаа гараад ирсэн юм биш үү тэр компьютер чаа. Тийм байлээ. Буцаа сэргсэн байлээ тий. Тийм тэр хожаа компьютер нэрээр тоглодог байсан шүү. Тий, тий, тий. За тэр Твиттерээс гоё билег авсан байна уу? Гоё билег, гоё билег. Тэр бол бас тэр болгон бас тухайн үедээ бол хүүхдүүд аваад идэггүй л том билег байлаа шүү дээ. Тэвлгүй яах вэ? Тийм Твиттерээс л өгөх аргагүй хоо гэж. Би байсан баг, чи байсан баг, очроод <laughs> байсан болоо яасан юм бол тэгэл очроод тентристэй байсан юм уу? Байсан байсан. Тетрис байсан, Hojaa компьютер, Sega ер нь бол бүгдийн байсан байсан. Ааха. За зэ зэ. За шинэ жил бэлэг ингээ ярьлаа. Тэ гой дурсамжаа ингэж ярьлаа. Одоо ингээд бүгдээрээ ингээд одоо ингээд энэ бүгд чинь ингээ бидний хүүхэд байхад л ингээ аюугаа тод үлдчихэд байгаа. Тэгээ энэ ингээд тод дурсамжуудад ингээд хамгийн их голлох үүрэг гүйцэтгэжсэн бол за мэдээж нэгдүгээр аав инженер байна те. Аав инженер энэ бүгдийг гой зохион байгуулаад тэгээ биднэрт ингээ гой тод үлдээж чинь за дараагийнх нь бол багш нар байгаа юм те. Тэгээд ингээ бусад улсууд тэгвэл одоо бид нар аавууд бид нар одоо жишээ хүүхдүүдтэй энэ шинэ жилиг гой дурсгалтаач гэдэг юм ингийн тулд яг юу хийж ийна ер нь яг юу хийх ёстой болоо Энийг нэг асуух гэсэн. Одоо Ибунат те 2020 оны шинэ жилийг хизээч мартагдахааргүй өнгөрөөхийн тулд аав очроогийн зүгээс юу хийж ийн төвшөөгийн хувьд мөн ялгаагүй те эргээгээд ибуна ч юм уу эсвэл хүүхдүүд нэгэл том болоод ярина штэ найзуудтайгаа шинэ жилийн талаар яг л ийм хөөрөлдөөн болох бах те тэгэхэд л мартагдахааргүй Яг одоо дорсонч бий болгыг бол одоо саяны манай жүжигийн э, тэр ихлүүлсэн юмыг би одоо авч яваал тийм ээ. Тэгж ихлүүлэл гэж яг хав сая бодлоо л да ер нь. Өмнө ч бодож байгаа юм л да сая төвшөөг асуухаар л нэрээ баг энийг дараа жилээс аваад ингээд ингээд явчих. Яг нэг Ибунагийн төрсөн өдрийг бол яалтчгүй ингээд дандаа зураг зарж ингээд альбомд хийдэг. Аа Дандаа юм зурагтай тий. Одоо 3 нас, 1 насны, 2 насны, 3 нас, 4 настай ингээ явсараа магаад 18 нас хүрэхэд тэр альбомын өгье гэж боддог л доо. Ааха. Яг хөө тэр яг хөө тэрийг бол бодож ирсэн. Яг шинэ жилийн дуусам чи хүүхдтэй яаж үлдээх вэ гэхээр одоо за ямар ч юм ёолкийн ханд сасалцээ. Шинэ жилээр гоё бэлгийн өгдөг бай. А дээрэс нь яг хөө бас ингээд э, одоо тэр хамаатныхаа бүх хүүхдүүдийг дуудаад ингээд одоо шинэ жилийн пари тий дүнс дүнс тэд ч одоо хүүхдүүдийн пари болчиход байна шүү дээ. Ааха. Хамаг үнтэй цайтай юм ба дээр тавьж ягаад нэг өдөр дуудаал тэгэл. Тэр тэр чин гэхдээ бас хөөрхөн тэгэл дурсамж болсон л та тэр одоо том болоод бодоход хүртэл. Оо манай манай хийдэг байсан. Учраа ахын очиж шинэ жил хийдэг байсан гэдэг. Тий. Тий. Тэгээ бас найзуудтайгаа өдр ярихдаа ингээл ярих нь биш те. Дөөдөө их очроо ах хоёрынд очиж гал ингээл ярих нь биш те. <laughs> Тий. Тий. Шинэ жилээр л хэдүүлээ нэг гой цугладаг байж билээ гэ том болчоод одоо яг болмоо. Тэгээ болж өгвөл тэрийн сайхан дүрсжүүлээд тийм ээ YouTube мөтөв тавиад өөрсдөө одоо энэ юм дүрсжүүлж тавина гэдэг бол бас их том соёл ер нь болсон шүү. Ер нь энийг бол манаахан болвол одоо бүр хэрэгжүүлээсэ гэж би бүр бодоод идэнтэй айл болон камертай байгаасаа одоо хүмүүс чинь заа нэг камертай бол бичлэг хийжлээ эдитлэх хэвээр ядаргаатай юм зүгээр автоматар эдитлчдэг зөндөө сайхан програмууд зөндөө байна шүү дээ тийм ээ за тэрийг сайхан ингээд тэгэд энийгээ ингээд дурсамж болгоод YouTube тавиад эн чинь баг одоо бичлэгийн одоо альбом болж байгаа шүү дээ ер нь бол ер нь бол тий а тэгээ бас нэг гоё юм нь за нэг гоё юм нь одоо ингээд маргааш 31-нд бид нэ аавынд очино очихоор бид альбом үздэг юм аа тий Тэгэл нэг хоорондоо инээлтэл энэ юм байсан мэн тэр юм байсан гэл нөгөө одоо манай гэрт бол альбом байхгүй. Одоо манай гэр бүлийн альбом баг Instagram болчлоо шүү дээ тий. Аав ээжинд очихоор нөгөө олон зузаан альбом чинь ингээд аваал бастай байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юм нэрээ яг тийм шинэ жил олгоноор бид нар нэг юм альбомоо үздэг нэг тийм бас уламжлал байна тий. Ёс жанилтай гэдэг юм уу? Тий уламжлалтай тий. Гоё юм байна. Аа чи одоо 21 онд өгш наадхын зориг болгоод хариуцаад аваа одоо нөгөө хүүхдүүдийг цуглуулдаг. Харин тэг. Тэг нь юу н авнаа ер нь бодоод тасан чинь авсан илүү. Гэвтэж би ч одоо хамгийн нөгөө солиот буудахт хүслээ шивэндэг дээр наадхаа бичээд модон дотор яг хураа аврах ш. За юу нь яг тэгнэ. Аа. Өнөөдөр тэгвэл гоё. Гой гой. Хүүхдүүд ингээд өсөөл том болсны дараа очраа ахыг бол мартахгүй шүү дээ. Хизээч мартахгүй шүү дээ. Тэ. Зөө бурхан шиг нэг юм л явж штэ. Оо очрах гэхээр зүгээр хэвээр. Коридор гоё хэвээр. Тий. Билэг барьчаал дэрэг. Одоо гэхдээ бид нар ийм байлээ. Бид нар бол нөгөө гоё ах, гоё ихч яа тэр хин ах, жагаах хэвээр гоё итэр гэл ярьд те. Одооны хүүхдүүд юу гэж ярих вэ гэхээр огчрах үнэн кул гэж ярьж штэ. Үнэн кул ах шиг гэл те. Тий. Нэр энийг бас төвл нэр хэрэг. Нэг ажил хэрэг болгоороо. Манай Тий, сонсож байгаа бас үзэгчд хүртэл тийм ээ бас өөр гоё хэрэгжүүлчихэр гоё ямар санаа байна. Тий, шинжил. Тэрийг бас бичээрэй. Бас ингээ гэр бүлт нэг уламжлал байдаг шүү, тийм ээ. Айл болгоны хийдэг уламжлал танаа гэр бүлт ямар тийм шинжилгээ уламжлал байна гэдэг бас комент хэсэгт үлдээгрээ гэж хүсье. Тий, гоё ID-нуудаа гоё солилцъё л доо, тий. Гоё уламжлал нэрэ тэр уламжлалаас нь бас нэг аваад гоё тийм дурсамж үтэй бол гоё юм байна, тий. Тий. Тийм байна харин. Тий, за Маш их 31-нд одоо хүүхдүүдийнхээ үг мөгөнд л орж ивэл сайн байх гэж бодоод байна шүү дээ. Юм юм цэвэрж мэвэрлэхт нь одоо тэрийг нь өмнөөс нь хийж мижидэг. Тэгэхээр л манай хүүхдүүд их сайхан ааш сайтай байгаад байх шиг байт юм. Ааха. Тий. Тэгэхээр нэг юм асуучих уу? За. За. Найзуудын шинэ жилийг та нар ер нь бас яаж хийдэг вэ? Найзуудынхаа хүрээнд үү? Тий, найзуудынхаа хүрээнд бас нэг чинь нэг том юм албан байгууллага байгаад байгаа юм тийм ээ. За нэг албан байгууллагын шинжил бол юм цаанаасаа бүх програм нь захирлын тушаалаар ийм юм хийгээ гарчдаг тийм ээ. А найзуудын шинжил чи ерөнхийдөө хүн болгоны оролцоотой те бас нэг гоё юм байдаг шүү дээ. Тийм. Найзуудын шинжилийг ер нь та нар яаж хийж чинь? Хүмүүс бас их ач холбогдол өгдөг болсон байлаа. Аа. Сүүлийн үед нэг тийм болоод байна уу юу? Энэ одоо хэр удаан ийм хийж чинь? Аа. Би бол найзуудын шинэ жилд ороогүй. Яг одоо Америк 4 жил, 4 жил би найзуудынхаа шинэ жилд ороогүй. Тэрнээс өмнө бол манайд бол нэгжил тэмдэглэдэг байсан. Өөртөө тэр нэг өрөөнөөс мөлхөөл гардаг байсан зүгээр. Энэ ямар гоё шинэ жил байна аа чиг. Тийм. Энд дээр нэг ийм байгаа нэг тодруулна. Тийм. Найзуудын шинэ жил чинь бас нэг ийм хоёр бүсээр явах гээд байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол яг бүгдэд гоё тийм сэтгэл хангалуун байж болохгүй болчиход байгаа. Чадахгүй байгаа. Жишээ нь Хүүхдүүдтэй найзууд дараа нэг шинжил хийвэл илүү гоё ингээ коллектив үүсээд ингээ илүү гоё тэр шинжил. Тэгэхгүй бол ингээ бүгдийг ингээ холцохоор нөгөө хүүхэдгүй дөнгөж одоо те юу гэдгийг синглэрэ байгаа ч юм уу эсвэл тиймэрхүү ингээ найзууд ч нөгөө хүүхдтэй усуудраа ингээ ирэхээр нэг жоохон тийм болцоод идэв шиг санагдсан ш. Надад зүгээр ажиглагдсан юм байна. Нэг тийм байлээ шүү. Магадгүй тийм байна. Тийм. Тийм байна. Тэгвэл одоо ингээ Тэр яг хоёр хуваачч бас хоёр хуваа нэхэр зар энийг нэг гоё л зохицуулмаар юм шиг байлээ тий. Тийм байна. Тий. Тэгэхгүй бол одоо хүүхдүүдтэй ээж аав нар ч уулзахаараа хүүхдүүдээ яриад аа тэгээд нөгөө хэд нь болохоор ингээ тэд нэг чимээгүй ингээ суугаад идэх юм бэл. Тийм ажил. Өмнө 4 жилийн өмнө 4 жилийн өмнө найзуудын шинэ жил хийдэг байхад чинь за манахнаас тоотой хэдэн хүүхдтэй идэх гэсэн. Манайхан чиг нэг сүүл хүүхэд гаргасан залуучууд шүү дээ. Хүүхдтэй болсон залуучууд. За нэг тоотой 3 4 л хүүхэд байдаг байлгүй яалаа. Тэгээд нэг э, дээлийнхэн дандаа сингл ч юм уу найз охинтой байдаг байсан учраас айгүй их тийм шинэ жилийн тийм одоо жоохон уулттай ч гэдэг юм уу юутай нэг гой хувц өмсөж байгаа л те солиот молиот бууддаг гэсэн. А энэ жил ирсэн харин ярьсан чинь тэр уулт одоо тийм шинэ жилээ болоод ямар ч байсан фонд үсгээд фондороо одоо нэг нь өвлийн өвөө болгоод нэг нь цасаа охин болгоод ингээд хүүхдүүдтэй одоо бүгд хүүхдүүдтэй болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр айлуудаар явж хүүхдүүдтэй бэлэг тараая гэж ингэж ярьж ирсэн. Аа. Тийм. Наач бас их гоё санаа байна тий. Тийм байна. Яг өвлийн үгээ нэг жоох нэг бүдүү махлаг өндрийнхөө нэг өвлийн үгээ болгочих нь штэ. Аа яг. Яг нэг турхаа нэг жижигхэн битээ нэг эхнэрийн нэг юу болгож өгөөл засаа охин болгож засаа охин болгож өгөөл тэгээ нэг сармах тэгээ нэг сармагчтай орчиход хангалттай шүү дээ ер нь болоод тий Тэгин тэгин Тэгээ одоо ч юм тэгээ бидний яг найз нарын хүрээлэл зүр нь дийлийнх нь одоо гэр бүлтэй хүүхдүүдтэй олчлоо дөө тий Тэгсэн тэгсэн Тэгэхээр чи одоо яг үнэндээ зүгээр бас л нөгөө нэг цаг хугацааны юм болж байгаа хэл та бүгдээрээ хүүхэд мөхөдтэй уулзсан тэгэл нэг уулзаал тэгэж ууж идээд ах сонирхолч одоо нэг юу багасаа байлгүй дээ. Тий. Тэрний орн нөгөө хүүхдүүдтэй уулзсан болохоор өөрснөө ууж идээхээсээ илүү хэдүүлээ нэг нэгнийхээ хүүхдүүдийг хөөрхөн баярлуулчих гэдэг санаа л их гарах байлгүй. Тий. Тий. Тэгээд тэр дөрвөн ууж идээл гэвэл шинэ жилдээ шинэ жилгүй л ууж идэн шүү дээ. Тий. Тийм биз дээ. Уухаа ууя гоё хувцас өмсөд төр ууя гэвэл тэгэл гоё хувцас өмсч очиход ууч ш гэж ядаад уухаа. Гэхдээ бас тэр дунд чинь нөгөө хамгийн хамгийн идэр тодруулдаг байсан юм аа. Энэ жил хамгийн одоо амжилттай явсан хийн тий. Тэгэл одоо энэ жил хамгийн одоо аав жишээлбэл болсон бол одоо тэрэндээ нэг тусгаалын бэлэг барьдаг тий. Энэ жил одоо чи ганцхан аав боллоо ч гэдэм үү. Эсвэл альбан альбан тушаал агсан найзыгаа чи амжилттай ч гэдэм үү тий <coughs> гэдэг бас нэг тиймэрхүү номиноц номиноц явуулдаг байсан маа бид чиг сүртэй. Тэгээд өөрсдөө юу яа нөө дуу муу бэлдэн тий баг болгоч штэ бид нар чинь баг 14 тавуулаа нийлдэг. Тэгэл ингээл 3 4-өөр нь баг болоход урлагийн номер гаргаал хөтлөгч мөтлөгчтэй болоод бас их сүрхий явдаг байсан юм. Бараг тий супер азд нь тодруулна, суглаа суглана гэж ноутбук өгнө гэж хэдэн жил ярьсан. Тэр ноутбукных нь мөнгө нь босхгүй заа. Энэ жил шилдэгэн шилдэгдээ ноутбук өгнө шүү дээ. Тэ мөнгө нь босхгүй. Тэгэл заа шиг шиг дараа жил бол тэгэл. Их ч олон жил явсан да нэр. Хөөх хинтэ шилдэг шилдэг суглаа суглуулаад айгүй айтайхан зохион байгуулалттай. Тий энэ очрогийн гэр бүл найс нөхдөд идэж шинэ жилийн баярыг ёстой гой зохион байгуул тэмдэглэдэм биш үү те. Гэс сонсоод ирсэн чи. Сайхан баярлж чаддаг хүмүүс юм. Ёстой гой баярлж чаддаг гайхалтай болсон юм байна. Гой тэмдэглэдэг байсан аа тэмдэглэдэг. Зээ зээ. Төвшөө найзуудын шинэ жилийг тэмдэглэжээ үү? Найзуудынхаа шинэ жил мэн жил яаж? Одоо нэг За мань одоо ёстой найзуудын шинжил минжил гэж тийм байгаа бох уу? Ааха. Санаанд бол байхгүй л байна одоо яг тэгээд найзуудаараа цуглараад шинжил хийж исэн юм гэж. Тэгээд хэцүү шттээ одоо тэгээд нөгөө найз охинтой нуу юм тэгээд айгүй над жоохон нэг тийг санагдаад шттээ. Нэг найз охинтой болчхоор нөгөө найз охинтойнууд нь хоорондоо нийлээд идэг тийм нөгөө синглүүд байгаад идэг. Синглүүдтэйгээ нийлчихээр нөгөө найз охин чинь нэг жоохон татлаад төтлөөтэй болсон гарууд чинь нэг жоохон бас ойлголцохгүй юм юм байна. Тэгээ хүүхэдтэй бол чинь Тэгэхээр хүүхэдтэй хүний чинь хүүхэдгүй хүн ойлгохгүй. Хүүхэд байхгүй найз охингүй хүн чи яаж ойлгох вэ? Ааха. Тэгж мэгээд одоо л харин нэг очиж юм очоод нэг тийм найзуудын шинжил хий барь гэвэл нэг гайгүй болох байх гэж сая маань бодлоо. Тэгээс биш манус тэгээд нэг найзуудын шинжил минжилгээ тэгээд исэн юм бол санаанд бол байхгүй л байна. Байхгүй нь харин. Нэг шинжилгээр манад л нэг манай хідэн найзууд ирж мэрээд нэг шинжил хийж исэн юм санаанд орж ин биш нэг тусдаа гарцсан байж байгаа. Тэгээд ихэд л манай найзууд чи би хүүхэд э, болцсон байхад манай найзууд хүүхэд байхгүй найз өхөнч байхгүй хүмүүс л бас дотор нь байж исэн шүү дээ. Ааха одоо ч тэгээ бүгдээрээ сайхан хүүхэдтэй болцоогоо даав ээж болцоодсан болохоор одоо нэг уулзаа тари ёстой номинат номинат чадгаруулын барийг юу яг газар авах хөшөө. Тийм бай. Тий. Одоо нэг цаг үеийн айгуу гоё таарах юм байна. Яг саяны очрогийн ярьсан шиг ингээ бөөнөрөө нэг айл гэрээрээ нэг ороод эсвэл бол нэг зохион байгуулалттайгаар нэг юм хоолны газар ч хийдэг юм уу юу гэдгийг бөөнөрөө суглараад нэг өстой гоё хуцаа өмсөөд хүүхдүүд э, ингээд нэг програм зохиож өгөөд нэг талд нь хүүхдүүд нь баярлаад нөгөө талд нь ээж аав нь баярлаад нэг бүжгэлж мүжиглээл нөгөө эхнэр э, нөхрүүдөө хооронд нь танилцуулж ярьж ивэл бас гоё юм байна те нэрэ. Энэ очроос ямар гоё гоё тийм айдын сайхан баярлуул тийм бай. Амар гайхалтай. Наач өмсөл асуулсантай холбоотой юу? Бас тэр би бас нэг бас нэг гоё юу хэлчихөө. Найзуудтайгаа нэг ярьсных. За тэгье бас юу яадаг байхгүй юу? А 10 сарын 10-нд ингээд найз нарын баяр болдог байхгүй юу? Энэ баярыг бидэд яг ингээд тэмдэглээд тэмдэглээд бидэд 6 жил болж байна. 10 сарын 10-нд. Хөөх. Тэгвэл яагаад гэдгийг ингээд айгүй нэг удаа бид нар яг ингээд хэдэн оных жилд нэг 6 жилийн өмнө заяа. За нэг 14 он хавцаа Ибуна төрөөгүй байсан гэхээр 13 онд юм байна. 13. За ингээд 7 8 жил тэмдэглэж байгаа юм байна. За 13 онд ингэдэг байхгүй. Бид ингээд бүгдээрээ ажилд орцгооцсон. Тэгээд тэр чинь нэг шин залуучууд байгаа шүү дээ. 11 он төгсцөөсөн залуучууд тэгээд зарим жил 2 жилийн дараа ажилд орж байгаа. Гэтэ 13 онд бүгдээрээ ажилтаа болсон байсан байхгүй юу? Тэгээд бүгдээрээ ажил дээр суужаад маа нэг найз чатан дээр юм бичээд бүгдээрээ хамт хоол идэхүүгээл. За тгээгээл. Тэгээд тэр найзынхаа хотын төвд бид нар ингээд нэг ресторанд уулзаад юу яадаг байхгүй юу? Хоол иддэг байхгүй юу? За. Тэгээ хоол идэл Тэгэл нөгөө бүгдээрээ цугларсан яаж байгаа зөө. Бүх нөгөө нийлдэг 13 дөрвөн залуучууд чинь нийлцэн хөөрлөн сэтгэлдээ уу идэх юм байгаа зү. За бүгд ажиллаад баслыг гээл те. Тухайн үед нөгөө шинэ ажилтсан байсан болохоор жоохон айцтай. Захиралдаа юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж худлаа хэлэх вэ гээл. Тэгэл бүгдээрээ хэвээр за хинч мөрөхгүй шүү бүгдээрээ ингээд бараг л нөхөрлийн төлөө бүгдээрээ нэг өдөр ингээд юу юм. Мангар ихт цаа юу. Бараг 1 2 цагийн алдад ууж эхэлж байгаа шүү дээ. Хээх за. Тэгэл ерөөсө тэр өдөр уугаад Оо тэр чинь эрүүлжүүлэх зодоо нүдэн бөө юм болсон заа тэр өдөр чинь хаа байсан. Нэг цагаас хойш уусан хүмүүс чинь бараг 9 цагийн алдад эрүүлжүүлэхээс гарч байгаа шүү дээ. Йоо ёо. Тэгэл бид нар чинь яг за ерөөсөө энэ өдрийг бүгдээр яг найзуудын өдөр гэж бүгдээр ингээд 10 сарын 10 гэдэг өдрийг тэмдэглэе. Тэгээ одоо бид нар ингээд 10 сарын 10-ны энэ өдрийг бүгдэндээ ингээд э, жил алгасахгүй тэмдэглэдэг болцсон. Тэгээ бас яг тэрүүгээр ингээд бид нар бас л яг адилхан би биэндээ ингээ бэлэг солилцдаг заяа. Хүн болго нэг нэг бэлэгтэй ирдэг. Тэг ингээ суглаа сугалж би одоо чам зориулна гэхгүй би суглаа суглаад тэр хүний нэр гарч ирэх юм бол тэр өөрийнхөө бэлдсэн бэлгийг тэр хүнд өгдөг тийм уламжлалтай. Гэхдээ ингээд бүр нөгөө хамгийн анх 13 оных шиг мал болтлоо ууж идэхгүй зүгээр л бүгдээр ингээ хитэн найзууд уулзаж сууж байгаа л Тэгэл ингээд бэлгээ гардуулаад үг хэлэх нь хэлээл те. Одоо тухайн жил одоо гомдсон ч байдаг юм ингэсэн ч байдаг. Би чамааг ойлголаа те заста манийга уучлаарай тэр үед ингэсэн байлаа шүү гэдэг юм сэтгэлийн үг явдаг нэг тийм бас баяр байдгийн 10 сарын 10 Ямар гоё гоё тий. Тэгэд манай найзуудын эхнэрүүд үрт хилдэг байхгүй юу? За. Та найзууд аюуд тийм одоо коллективтэй те ингээд бүр айгүй гоё ингэж үерхдэг юу юм аа. Бид нар чинь 6 настайгаас эхэлж найзлсан. Одоо хүртэл ингээд яг 14 лээ баг нэг ангийн бүх банд төр ингэж найзлдаг тийм найзууд байхгүй. Тийм. За за ёстой оны төгсгөл ямар гой гой юм сонсч ба 21 онд яа харахгүй хэрэгжүүлэх юмнууд байна да наача. <laughs> Гайхалтай. Гайхалтай. <laughs> За за за. Манай очрогийн иргэн тойрныхан бол үнэхээр баярлж чаддсан юм байна. Сая найзуудын тэр баяр маяр бол гоё юм байна. Тийм байна, тийм байна. Сүм баярлнаа, сүм баярлнаа. Ээ бас бөөнөрөө тэгээд цаахан ярьж хөөрөөд нэг тухтайхан суугаад цаг зав гаргаад тэ нэг өдөр мөдөртөө Оо тэр чи зүгээр ирэхгүй бас бэлэг мэлэг бэлтсэн. Тийм бай. Оо тий сэтгэлээр стоо сэтгэлээр бэлдэн штэ. Хэдэн өдрийн өмнөөс гоё юм байна. Гоё юм байна. Нэрээс үнэхээр гоё юм байна. Одоо энэ уламжлалаа алдахгүй л их олон жил тэмдэглээрэ гэж өрөөй. Тий. Цаашдаа ингээл явах хэрэгтэй шүү тий. Нэг юм ирчүүдийн нэг юм шивнээ тэгээд алдагдахгүй байх л та. Нэг ирчүүдийн нэг юм шивнээ гэж нэг юм байна те. Бид нар хичнээн олуулаа найзсан ч гэсэн одоо ингээл бүтэн жил бид нар чи бие биедээ гомдон те. За үнэхээр боломжгүй үед нь ингээд тусалж чадаагүй эсвэл боломжтой байж байгаад нэг тухайн өдрийнхөө сэтгэл санаанаас болоод үгүйгээд найзаагаа гомдоолсон ч юм уу тиймэрхүү юм зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээ яг тэр тухайн одоо тэр 10 сарын 17 одоо тийм сэтгэлийн үг тэнд ямар ч ихнэрүүд байхгүй зөвхөн бит хэдл байдаг те. Тэгээ ихнэр ингээ хажууд сууж байгаад байх юм бол шоолно шүү дээ. Өө миний хайр чинь ийм том биттэй байж ийм жоох хүүхч шиг ингэж найзаасаа уучлахгүй лаа мойлаач гэдэг юм уу те Гэхдээ яг л нөгөө 13 дөрүүлээ ингээл нэг өрөөнд орчвол би бинээс агуулчлаа. За тэр дунд өүлээ мальтаач бас болно. Оо за за ямар гоё юм. Жигкэ сэтгэлээсээ байх юм биш үү? Тийм. Тэгээ бас тэгээ бэлгээ өгч штэ. За ингээ найз нь ингээд ингэсэн шүү. А тэрийг манай ангийн дарга өдөртөж явдаг. Тэр өдрийг. За ингээд айгүй олон жил хийдсэн ангийн дарга байдаг аахгүй. Тэгэл тэр бүх үгийг нээлт хаалт бүгднгийн яар нэг зохион байгуулалт явнаа тэр чинь. Өө зөө зөө зөө. Ямар гоё юм бэ те. За яг энэ шиг ингээд очрогийн найзууд чиг ийм гоё одоо уламжлалтаач гэдэг юм уу? Тэ найзуудаараа ийм гоё баяртайч гэдэг юм уу? Тим усууд эдэр байх юм бол бас сэтгэлдээ хуваалцаад гоё санаа оноогоо солилцоороо 2021 онд гоё хэрэгжүүлээ л да те найзуудтайгаа хүмүүс ингэж найс нөхдөө чи ингэж гоё баярлдаг юм байна. Ингэж гоё уулзалдаг юм байна гэл те. Аа Зээ зээ зээ зээ. За ингээ ер нь бол цаг хугацаа бол нэлээ явсан бай. Тэ. За тэгээ сүүлийн хормыг одоо нэг сайхан базаад базаа зангита зангитаад тэ. Тэгээд 2021 оных 21 оныхоо одоо ухтаат ч гэдэг юм уу эсвэл 21 20 оноо үдээт ч гэдэг юм уу сайхан сэтгэлийнхөө үгсүүдээ хилээд дуусгуул яач юу гэж бодож байна тэ. Тэгээ тэгээ. За захирал явчих уу? <laughs> За надаас эхэлчихье тий. Аа төвшөө. Захирлыг нэг явуулчих юм. Тэгээ тэгээ зэглгүй. Тэгж асуух юм. Манай автоматаа шүү дээ. Автоматаа нэг захирал нэг сайхан сэтгэлийнхаа үгийг хэлээч бас ингээд эн чинь 2 жил дараалал явчих бүгдээрээ нэрчүүд ийхүү ярьсан байдаг гэдэг подкаст ч. За баг тэгж дээ тий. Тийм байна, тийм байна. Бараг за нэг жил хагас тий, бараг 2 жилтэй ер нь. Аа хоёр дахь шинэ жилээ одоо үдэж байна гэдэг чинь ер нь бол тийм юм байна. Үдэж байна гэс тээ. Тээ. Тээ. За тэгээд нэг захирал нэг энэ амар тэгээд юу э, шууд ингээ хэлчихээр бас сандардгий биш үү? Тэгээд нэг ингээ гэж бодоод байна. Энэ хүртэл яг ингээ алгасахгүй сонсож ирсэн бүх улсуудаа маш их баярлалаа. Тэ бүр ингээ зарим нь болоод бүр айгүй тийм хүлээдэг над руу чинь ингээл ховчилж орж ирэл нэгдэг Тэгээд тэр улсуудад маш их баярлалаа. Тэгээд ингээ хүмүүс ингээ сонсоод нөө үзэж байгаа улсуудынхаа сонсдог улсуудынхаа тоон ихсэх тусам бид хэд чинь бас нэг те илүү нэг сонсож байгаа хүнд нэг үр бүтээлтэй ч гэдэг юм уу те эсвэл нэг сонсууштай нэг сэдвийг сөхөө тэрнийхэн талаар нэг ярьчихсан да гэсэн бодол бол бид гурав бас өвөрлөж хоорондоо бас ярилцаж явдаг юм шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээ сонсогч нартай зориулаад тэгээд бас одоо энэ 2021 онд бид нар бас ярилцаад байгаа энэ нэг ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг бас нэг жоох апдейт хийгээд season 2 болгоод 21 онд бас нэг арай өөр төвшөнд арай нэг шинэлгээр хийхээр бид нар бас бэлдээд байгаа шүү. Тэгээ 21 онд ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн бас нэг арай өөр хэлбэрээр та бүхэнд очих болно гэдгээ бол амлаад хэлье. За тэгээд сонсдог бүх улсуудаа маш их баярлалаа. Бүгд нь шинэ оны минь төрья гэж хэлье. Аа. За. За тэгээд хоёртоо тий. Тэгээд хоёртоо бас баярлалаа гэдгийг хэлье. Энэ болтол ингээл те гоё цаг заваа эн чинь бас ингээд цаг заваа гаргана гэдэг чи өөрөө айгүй гоё ихгүй. Цаг заваа гаргаад тэгээд сүгсэн сэдв болгон дээр нийн үгүй гоё ярилцаа те. Оо энэ дээр би үнж оо энэ дээр волейбол би ярмааргүй энэ гэдэг юм тэгэлгүйгээр тэгээд цаад утгаараа эн чи өөрийнхөө тэр сэдв дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлж ийна гэдэг чинь бас нэг сонсож байгаа хүнд нэг тийм нэг тийм ID ингээ өгчөж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингэж өгж байгаа тооёртоо бас маш их баярлалаа. За ийм байна та. Баярлаа. Захирлаа баярлаа. <laughs> За. За төвшөө явах уу? Нүлэмсээ арчаад энэ чигээр өөр өөр манай. Бүр ориг зарлахаас нүмэн хийхгүй бол гэж юу. Тэр сайн нүлэмсээ арчаад бүр ингээл ороод. <laughs> За за за одоо тэгээ баг 2 жил э, хийжлээ. Баг л 2 жил болчихж байгаа байх шүү. Тэгээд энэ бас л багхгүй хугацааг цуг өнгөрүүллээ. Тэгээд хамтрагч э, залуучуудаа баярлалаа гэж хэлье. Нэгдүгээр а хоёрдугаар э, бүх сонсдог хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд бүх хүмүүст эрүүл энхийг л хүсье да. Хэдүүлээ эрүүл энхэл байх юм бол олон юм үзэн штэ амьдрал тэгээд амьдрал амьд байх чинь хамгийн сайхан юм те. Аа Тэгэхээр хэдүүлээ өшөө гоё гоё юмнуудыг их үзэх байх. Өнөөдөр ч гэсэн надад бас айгүй гоё санагдлаа. Энэ очроогийн дийлэнхтэй очроогийн ярьсан юмнуудаас бас ингээд амар сонсон ч бас айгүй гоё ингээд сэтгэл хөдлөл мэдэгдээд их гоё байна надад тий. Хэрэгжүүлэх юм ч байна. Ингээд олон тий баг хоёроод жилийг э, цугтаа өнгөрөөсөн. Та хоёрт бол баярлалаа гэж хэлээд аа хэдүүлээ би минийгаа сонсож ойлголцож ямар нэгэн байдлаар ойлголцохгүй байсан ч гэсэн би биенийгаа хүлэн зөвшөөрдөгт нь би баярлж явдаг. Аа. Үнэхээр дургу байсан ч гэсэн хүний хүлэн зөвшөөрч чадна гэдэг чи өөрөө бас хүний нэг юу бах л да том давуу чанарч гэдэг юм уу юу гэдгийг тий. Заавал эсвэргүүцэд ингээд авахгүй. Энд нөгөө нэг ийм юм л ийм ярьслагыг ч гэдэг юм уу ийм хол хүргэж байгаа нэг гол үндэс нь баг гэж би боддог байхгүй. Аа. Яг ингээд орхих юм ин орхиод те тэгээд өөрөө үлэн зөвшөөрөхгүй ч гэсэн алгасаа дараачихдэр нь аваачдаг. Ингээд юмыг өнгөрөөж чадна гэдэг өөрөө их давуу тал болдог гэж би боддог. Тийм тэгээд за тэгээд 2 жилийн хугацаанд ийм зан чанартайгаар хүлээцтэй байсан залуучуудтай баярлалаа. Та хоёр болон гэр бүлдэн сайн сайхныг хүсье. А өдний хүртэл сонсож ирсэн хүмүүстээ бас эрүүл энхийг хүсье да. Аа. Одоо 21 онд хэдүүлээ алнаа энэ төр гэж хэлээд яах вэ? Одоо 20 онд тэгээд хэлсэн чинь залуулахаа шахсан. <laughs> Тэстэй. Тий, тэгэхээр одоо 21 онд юу ч хараа хэдүүлээ гэж хэлэх үү юу? Чимээгүй хүн юм ааж маажмаар явуулахгүй бол 20 онд та бужигнуулна гэж хэлсэн чинь өөрөө өөхөж шахсан учраас одоо тэгээд эрүүл инхийг л үсэй даа. Окей. За. За би нэг хідэв гэлээ гэж. <laughs> Юу яасан? Би нэг өчгтөр уржигтэрхэн хосын жор нэвтрүүлгийг үзвэ. Оо за. Өөрийнхөө орсон дугаарыг. Аха. Тэгээ зөө зургтэн дээрээ тавьж байгаа, бөөдөн дээрээ тогтаахан шиг сууж байгаа. Тэгээ тэр болохоор 18 оны мессенжер байсан баха тийм ээ төвшөө. Тий, тий. Тэр авцаа гэжсэн тий. Тий, 18 оны. Тэгтээ шинэ жилийн спешиал дугаар гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би тэгэхээр би бодсон. За ингээд шинэ жилийн спешиал дугаар болоо тэгээд төвшөө дүлгөө нартаа ярилцаа дараахан төвшөө чи миний нэг подкастэнд орооч яа гэх. Тэгээд би орж исэн. Нэг удаагүй. За нэг 14 хоногийн дараа л хэлсэн баг те. Тэгээд төвшөөдөө подкаст хийчээ төвшөө ахаад санал тавиад за ингээ маа нэг найз байдаг юм австрт байдаг төвшөө гэдэг найз байдаг юм аа. Ингээ гуруулаа ерөнхийдөө ингээ нэг юм юу болгоод ярьж ивэл цуурл юм подкаст ярьж ивэл ямар вэ гэх. Тэгэхээр би зөв бөөм баяр болоод окей гэд. Тэгэхээр чин бас нэг ойролцоогоор за болио яриад ярьлаа гэдэг 2 сарын хавцаал эхэлсэн болоо гэж би бодоод нэг 2 3 сарын хавцаа. Тийм ээ. Аа Тэгээ би бүр хамгийн анхны дугаар хүртэл яг урд төрхөө яг энэ мөч ингэ бодож исэн байхгүй тийм. Тэгээд хамгийн анхны дугаарыг хүртэл би бүр миний энэ одоо юунд айгүй тод байдаг нэрчүүд инхүү ярьсан байдаг гэдэг. Аа. Одоо энэ подкастын анхны бичлэг. Тэгээ би яг ингэ нэг ажиллаа хийж явж байгаа л одоо энэ э, Сан Хосе гэдэг нэг хотод очсон айгүй хол очсон. Тэгэл тэнд яг ингээд анхны юугаа энэ дугаараа бичээл тэгэл төвшөө орж ирэл төвшөөтэй танилцаалтай оо сайн байна гэдэг тэгдэг гэл Юу ярьсныг нь санахгүй байна. Тэгтээ бол яг зүгээр тэр тэр үе бол амар тод санагдаж байгаа байхгүй надад. Тэгэхээр бас ахаад төвшөөдөө бас их баярлаа гэж хэлье. Бид хоёрт санал тавиад ирчүүд ийхүү ярьсан байтын гэдэг энэ подкастыг өдөө 2 жил баг ингээд цуврал болгоод яатсан тийм ээ явуулцсан тийм ээ. Аа хоёрдугаар гэх юм бол стоо нэг үзэгчтэй одоо нэг манай хүмүүс ярьдгийм аа нэг үзэгч байхгүй үзэгч бидрийг одоо хөглөдөг те урлагийнхан чих ярина штэ ингээд би видео боддог байсан байхгүй нээрэл тэгдгийм бахтаа гэсэн чинь нээрээ үзэгч сонсогч байхгүй бид гурав энд ингээд яриад байхгүй те бид гурыг шүүмжлэхин шүүмжлээд магтахын магтаад наа нэг YouTube дээр ч байна бүгд ингээд нийлээд нэг хідэн хүн сонсож байна гэлээд те тэгэхээр бид нар чи одоо нэг за нэг юу ярихд нэг баг гэр бүл маягийн болчлоо штэ бүгдээрээс санал бодлоо солилцдаг. Тэгэхээр ингээд гэр бүлийнхэндээ ингээд ад жаргал сайн сайхан бүхнийг эрүүл хийхийг хүсэн өрөөё л гэж одоо дуусгая да. Бүх подкаст одоо энэ хүү ирчүүд энэ хүү ярьсан байдаг гэдэг подкастыг сонсдог бүх одоо сонсогчдаа маш их баярлаа. Тэгээ та хоёртай хайртай шүү. гэж дуусгая да. За за баярлалаа. Баярлалаа баярлалаа. Нэр очроо чи өнөөдрийн подкастыг бүр сэтгэл хөдлөж унгалж байна. Энэ очроо чи өнөөдрөөс уйлуулчих гал. Ингээл юу яагаад вэ? Бүр сэтгэлээр явуулчих гал юм шүү. Ааха. Зээ зээ зээ. Хүний сэтгэлийг хөдлөж чадна гэдэг чинь бас авьяас шүү. Авьяас авьяас. Аа нэр очрог ингээ сая ярьсан чи нэр анхны дугаар юу идрийг ингээд бас дахиад нэг үзмээр санагдчихлаа тий. Тэн дээр би бол бүр одоо энийг унтраагаа шууд үзмээр санагдчих. Хамгийн анх юу ярьсан. Ааха. Тийм бай. За за. Ер нь бол тэгээд маш их баярлалаа. Хоёр одоо тэгээд очроо маань бас бас нэг мэдээ хэлчихэд тий. 2021 оноос хойш очроо маань бас контент бүтээгч болж байгаа тий. Тэгээ очроогийн зүгээс аа тэр юг одоо нэгэн сошиал дээр ил байгаа юм чи хэлсэн дээр бах те. Очроо маань аа сошиал рум гэдэг одоо энэ аккаунтаар очроо маань контентуудаа хийж байгаа. Тэгээ тэрийг нэг ороод сонирхоод үзээрэй 21 он очроо маань бас бид нар бас үздэг дахиад нэг гоё шинэ контенттой болж байгаа шүү гэдгийг хэлье. Аа. Тийм. Очроо маань бас тэгээ захирлаа тий захирлаасаа бас 21 онд зөндөө олон тусламж хүснэ тийм ээ. Ингээд зөвлөгөө авна, төвшөөгөө их сонсно. Ер нь бол э, контентын салбар руу яг хоо зөвөр ороод үзье гэсэн нэг бас нэг юм хоббиний юм байгаад байгаа байхгүй тий. Анх ингээд зураг дарддаг байсан. Одоо ингээд дараа сүүл рүү жоохон бичлэг оролддог байж байгаад одоо яагаад нэрээ ингээд контент ерөөсөө хийж болдгүй бас ингээд нэг хоббигоор ороод үзье гэж бодсон. Тэгээд яг ер нь бол 2020 оны 21 оны 1 сараас эхлээд бүр яг тусдаа офс аваад студ байгуулад тэг яг юм бага бүрдүүлээд ерөнхийдөө гарыг гэсэн тийм зорилттой байгаа. Тэр 21 онд одоо та хэдэг бас контентер болох болно гэж байна. <laughs> За тэгээд YouTube сувг тэгээд баяр хүргэе баяр хүргэе. YouTube сувг нь яг social room гэдгээр явж байгаа юу те? Тий, social room гэдгээр явж байгаа. Гэтэ энэ бол ерөнхий нэр. А энээсээ ингээд ерөнхийдөө одоо манах одоо юу гэдгийг нэг нууц задлахад яг одоо энэ жилдээ багтаагаад 10 өрөө нэ гэж ярьж байгаа. А social room гэдэг нь ерөнхийн нэр. А эндээсээ салгаад одоо game room, podcast room, cars room одоо юу гэдэг ингээд дандаа roomтэй өрөөтэй. Тэгэхээр одоо нэг юм тус тусдаа нэг юм team юу болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд тий. Тий. Одоо тэгээд юу яах юм? Social room гэдэг дотроо одоо ингээд нөгөө категорилод идэр нь явах юм уу? Аль эсвэл тус тустай ингээд аккаунтууд үсээ явах юм уу? Оо яг л одоо positive Mongolia гэдэг чинь яг ингээд нэг ерөнхий нэг системтэй энд орж хосын жорон, big big family, дүлгөөс podcast, төвшөө podcast гэж явдаг шиг яг адилхан ингээд тийм категориудтай. Гэхдээ бүгдээрээ өрөөтэй. Тийм өрөө, ийм өрөө, ийм өрөө гэдэг өрөөтэй. Ямар гоё юм. Ингээд явах юм. Тий. Аха. За за тэгэхээр шууд өнөөдрөөс эхлээд дагаад яваарай. Тэгээд 21 онд бол зөв контентер бол болж өгөх юм байна. Тэгээд сонсож бүр гой санагчлаа тий. За тэгээд төвшөө маань ингээд бас хүрээд ирэх юм бол төвшөөтэйгээ бас хамтарч контент хийхээр бас битээр бас төлөвлөд байгаа. Манай Positive Mobility зүгээс тгсэн төвшөөд бас санал тавьчаад байгаа нэг гоё контент байгаа. Social social room-ийнхэн бас төвшөөд бас санал тавих үйлгүй удахгүй нэг өрөөндөө тий. Төвшөөтэй ингээм хамтарч хийдэг контент. За тэгээ цаваараа алга болцроо гэдэг. Тэгээд хүн хүлээлгээд яваа. За тэгээд ингээд цааш тэгээ 21 онд бол хийх юм. Миний бодлоор энэ 21 онд бол энэ сошиал дээр энэ контент бүтээснээр 20 оныхоос илүү их тий контент бүтээснээр гарч ирэх байх. Тий, дээрэс нь контент бүтээдэг улсуудын контентууд нь 21 онд илүү их чанарчих байх гэж би бодоод байгаа байхгүй тий. Яг өсөлтөгчнөр их гарч иж байгаа учраас хүүе би чи юмдаа нэг эргэж харахгүй болохгүй зүгээр ингээд те сэтгэлийнхөө хөөрлөөр хийгээд идэг юм бол биш юм байна те эдгэр маань нилээн туршлагажаад ингээд ингээд цаашаа явах болов гэж хараад байгаа байхгүй. Тий. Яг үн. Чи зөвхөн Монгол хүн болсон хийгээд ихэвчлээ 21 оноос яг өрсөлдөө эхлэх бах те. Аа. Яг зөв. Хин нь үлдэж хин нь хасагдах вэ гэдэг л тоглоом одоо яг 21 оноос эхлэх болов гэж би бас тэгж хараад идэв шүү дээ. Одоо дуртай болгоно нь уцаараа ч юм уу юугаараа ч юм байгаа нөхцөл болж байгаагаараа ингээд чанар манаас хийдэг юм уу тэрийг тоохгүйгээр ийгээ үлдчихлээ шүү дээ. Тий. Тэнгуут одоо хүмүүс үдсэж байгаа хүмүүс ч гэсэн жоохон цензуртай болсон болохоор 21 онд нэлээ өрсөлдөөн болох байх. Гэтэ энэ хин очроо мочроо юм шинэ хүмүүс бол бас айгүй хүчтэй харагдчих шүү. <laughs> Хүчтэй харагдаж байна уу? Ингээд <laughs> Ороод тэгээд тийм байх. Яг наад ирч хүчээрээ тэгээд бас гоё амжилтанд хүрэх байхаа мань бол айгүй ихтэй л байна. Тэгээд бас зураг их гоё авдаг. Бичлэг өндөр айгүй гоё л хийд юм байлээ. Тэгэхээр гоё болох байхаа одоо эхлээс нь өмнө хоосон багтаалаараа яг уу ямар ч байсан тэгээд харуулдаг. Хийгээл үзье. Окей, баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тийм. Ерөөсө гол юм нь тууштай хийх хэрэгтэй. Тэр тэр санал манлаа тавиараа тэгээ юм юм хийгээ завгүй мартчихваа. <laughs> <laughs> За за. За ингээд дуусгахгүй хамгийн одоо 2020 оныхаа хамгийн сүүлийн дугаарыг ингээд дуусгая. 21 онд бол ирчүүдийнхүү ярьсан байдгийн бол хийгдэн а гэхдээ шинчилсэн хэлбэрээр апдейт хийгдсэн байдлаар бол та бүхэндээ хүрнэ. Тэгээд 21 ондоо бас бидэнтэй хамт байгаараа гэдгийг бол хэлмээр байна. За баярлалаа. Ингээд дуусгая те. За баярлалаа. За баяртай.